超越头脑是唯一能够使内在快乐、健康和完整的方法。然后，我们可以在头脑里面移动。我们可以使用头脑，让头脑变成了工具。我们不会跟它认同，所以有两件事，或者是我们跟头脑认同，这对谭崔来讲是一种疾病，或者。 是我们不跟头脑认同，那么我们就使用它来当成一种工具，那么我们就是健康的和完整的。